جمو مسلا لا قمنا خان دم سقالي ولا ما ولا خو يفلو مليح بس كزشي عليز ما هيو مغاي على مودو قال ناري ملانس مي أمازين أك أترزين قال دوغل نسيم نجلو رام بفيد خمغا في سيلو دا نخدي مي أي خلي مولا في نك لا وي ما woon waaye yow bi nga ñëwee ak liñ naa sirru sirru ji jóge ci yow wala ku ci sama xol doole ji doole ji attanu ma may ñaq di miir di lay janeer oh. boo demee dootuma jaay sips nii laay toogee di yërëm tëm li la daal métti na keroog dànk ji laa xol li ñu dama koy lekk ma sànn ko wër oh. ndax amatuma xolub lekk sama xol moo commencé di def ay manière di def ouverture sociale di ma gaañ man amour du ma ko téye dama am fit ma ni naa la doxaan